kembali lagi dengan saya Davin Game. Oke okay, guys, di sini saya akan reaction videonya AAN apa itu channel milik seseorang guys. Oke, okay, kita langsung buka channelnya. Oke, okay, kita buka ke YouTube dulu guys. Where you YouTube? Kita buka. Oke, okay, ini dia channelnya uh, uh, di, uh, di, uh, titik n nanti kayaknya muncul aduh sebentar guys kita lihat whatsappnya dulu guys saya sudah punya whatsappnya guys sebentar guys star oh ini dia puasa oke okay, guys ah oh oh no oh no kita buka lagi oke okay. dari YouTube oke okay, guys oke okay. okay, ya, guys, kita lihat yang Battle of Warship guys. Kita lihat. Mulai video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini. Selamat menonton, enjoy. Oke okay, guys. Halo guys, selamat datang di AAN Tutorial. sorry sorry oh, sorry guys ternyata dia game guys kita kita lihat kita lihat guys kita lihat terus oh iya guys saya hampir lupa guys lupa di subscribe dan di like okay, dan di share videonya ya guys oh dia sudah masuk ternyata guys Oke dan jangan lupa Lihat subscribe. Jangan uh, lupa banyak, banyak. Uh, tutorials. Dan dan di sini juga kapalnya guys. Kapalnya ini udah gratis ya guys. deh guys nah cara jarang lucu nih guys di sini guys caranya yaitu ini bisa di upgrade guys kalau di upgrade nambah terus guys itu upgrade terus upgrade oke okay, sampai full ini juga sampai full ini oke okay, ini sampai full okay, guys jadi masih dan jika sudah kita cancel guys di sini battlenya kita harus menggunakan kon jalan guys connect guys saya juga sambil dan mengupload di sini mapnya di snow jika player anda masih satu 1 14 kalian tunggu saja waktunya menjadi oh, habis gitu. guys. Oke okay. Ya, guys jangan sampai peperangan ya jadi habis karena ini lama guys saya saya percepat saja guys oke lanjutkan oke guys tadi micnya bermasalah guys ya guys coba tembak ya guys masalahnya misalnya sini ya guys tuh oh dahsyat sampai situ saja dulu. Jangan lupa jangan lupa subscribe, like dan share ke teman-teman kalian karena saya sudah janji jika 100 subscriber uh, saya akan memberitahu bagaimana cara menghilangkan watermark menggunakan aplikasi master tanpa watermark semuanya serba VIP oke makanya kalian subscribe dan share channel ini ke teman-teman kalian cepat boleh ke teman kerja boleh kemana-mana cepat saya hitung cepat jika sudah saya berterima kasih yang komen yang komen saya akan kasih love ya guys kita lihat guys ini berapa ya guys kena itu guys wah uh, uh, dahsyat guys dahsyat oke sampai situ saja dadah guys akhirnya juga guys terjadi subscribe dan di itu like juga guys